чем нас кормят в Макдональдсе? Один лед. Ну давай весь, давай, давай все. Почему сюда не Ты высосил. Юль, совсем мужа поправить, давай. Ну давай умнись, умнись, скажи, я в Макдональдсе. Я в Макдональдсе. Да. Берем выпуски. Я в конце... Ой, фу, я в YouTube отправлю. Только попробуй. А я герой видео. Блин, ну... Правда, что я больше буду?